हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा सीएसवी फाइल सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ये कौन सी फाइल होती है और किस तरह इसको हम एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले तो पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पाइथन की आईडी ओपन हो रही है ये देख सकते हैं ऊपर हो भी चुकी है एक हम एक्सेल ओपन करेंगे तो एक्सेल पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर एक फाइल हम जल्दी से बना लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ रोल नंबर जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का एक छोटा सा डेटाबेस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल में और यहाँ name of student name of student कर देंगे और फिर यहाँ पर आ, यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने यूज कर लिया है देख ही सकते हैं ठीक है अब इसको मैं ड्रैग करवा देता हूँ और उससे भी पहले एवरेज कैलकुलेट करके फिर दोनों एक साथ ड्रैग करवाएंगे तो एवरेज के लिए एवरेज फॉर्मूला होता है तो इस तरीके से एवरेज आ जाएगा ये एवरेज हो गया और यहां से पकड़िए और यहां तक चले जाइए और एंटर कर दीजिए बस एवरेज भी आ गया और टोटल भी आ गया है दोनों ही आ चुके हैं तो अभी पहले इसको कर लेता हूं डबल क्लिक यहां से जाके और ये डबल क्लिक करेंगे फिर यहाँ से जाके इसको डबल क्लिक कर लेंगे सब आ जाएगा यहाँ पर क्या करना है आ, लगा लेना है हमें बॉर्डर तो अल्ट एच ये करके बॉर्डर लगा लेते हैं तो ये बॉर्डर भी लगा लिया तो रिसाइज करना है अल्ट एच वाई करके रिसाइज भी कर लेंगे तो ये सब रिसाइज वगैरह हो जाने के बाद इसको सेव करने की बारी है तो यहाँ से चलते हैं इसको सेव करते हैं तो ये गए और यहां से एज अ सीएसवी फाइल आपको सेव करना है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है देखिए कॉमा डिलिमिट दिया हुआ है ना तो ये सीएसवी फाइल में सेव करना है ठीक है और इसको मैं नाम दे देता हूं स्टूडेंट दे दिया स्टूडेंट सीएसवी स्टूडेंट सीएसवी नाम दे दिया इसको क्या नाम दे दिया स्टूडेंट सीएसवी ठीक है तो स्टूडेंट सीएसवी के ही नाम से अब हम इसे एक्सेस भी कर पाएंगे तो ये कर दिया है स्टूडेंट सीएसवी और स्टूडेंट सीएसवी करने के बाद इसको सेव कर देना है तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं किसी फोल्डर में जा सकते हैं आप ठीक है अब फिलहाल ऐसे ही कर देता हूं तो ये as a CSV file save हो गया ठीक है अब मान लीजिए इसको मैंने बंद किया अब हम क्या करेंगे यहां से चलेंगे और पाइथन को ओपन तो पाइथन को तो हमने पहले ही ओपन किया हुआ है यहां से न्यू फाइल हमें भर ले लेनी है न्यू फाइल भर ले लेनी है तो ये न्यू फाइल हमने ले लिया अब यहां से सबसे पहले तो पांडास आप कि सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए अगर डाउनलोड नहीं है तो यूज नहीं कर पाएंगे मेरे में पहले से डाउनलोड है तो यहां लिखता हूं इंपोर्ट पांडाज ठीक है तो सीएसवी फाइल को एक्सेस करने के लिए पांडाज होना जरूरी है आपके सिस्टम में ठीक है इसको डाउनलोड करना होता है एज डी यहां पे एज पीडी या कुछ ऐसे लिख दीजिएगा और एंटर करके नीचे आइएगा जैसे ही नीचे आएंगे तो अब हमें क्या करना है जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर उस फाइल का नाम देना तो क्या नाम दिया था हमने स्टूडेंट सीएसवी तो जो नाम दिया था बिल्कुल वही नाम आपको यहाँ पे दे देना student CSV is equal to E D dot इसको सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीड कर लिया इसको और यहाँ पे लगा दीजिएगा अंडरस्कोर और यहाँ लिखिएगा सीएसपी और यहाँ इसका पाथ दे देना है जो हमारा फाइल है ना उसका पाथ यहाँ पे सेट करना है आपको तो पाथ सेट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम तो पाथ सेट करने के लिए यहीं पे हमने सीएसवी फाइल बनाई होगी इसको ओपन करेंगे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे यहाँ पर आपको पाथ मिल जाता है ठीक है पाथ ठीक है तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से जाकर के कॉपी कर लीजिएगा कॉपी करने के बाद क्या करना है फाइल में आना है और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको डबल एटेड कॉमा में रखना है ठीक है बस ये कर देने के बाद अब आपका काम आ, आसान हो गया अब एंटर करके नीचे आइए यहाँ पे प्रिंट करवाइए तो ये लिखिए प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहाँ पे माई सी को प्रिंट करा देते क्योंकि आ, हमने क्या दिया था नाम स्टूडेंट स्टूडेंट सी तो स्टूडेंट सी को प्रिंट करा देते हैं तो ये हो गया स्टूडेंट सी ये फाइल का नाम भी दे दिया है जैसा कि देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ इस तरीके से कर दिया है और बारी है इसको चलाने की इसको रन करवाने की तो यहाँ से F5 करके जब रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वही चीजें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें वही वही चीजें मिल रही हैं जो कि हमने एक्सेल में बनाया था तो ये हमारी एक्सेल फाइल थी देख लीजिए इसी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल फाइल है और नीचे ऊपर देखिए ये हमारी पाइथन वाली फाइल है यानी कि CSV फाइल जिसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं वो वाली फाइल है तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये प्रैक्टिकल में दे दिया जाए तो आसानी से कर सकते हैं ठीक है इसके क्लियरेंस के लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं ठीक है ना उम्मीद करता हूं इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जरूर जाएंगी ठीक है तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा thank you for watching this video